Astăzi este despre a importa. A importa ceva din afară uh, pentru a aduce la mine în țară. Ei bine, eu un singur lucru aș importa și anume de la domnul Jerry Robert din Canada, aerul dumnealui cu care te ascultă și uh, acceptă că tu ești altcineva unic și care sigur ai o poveste interesantă pe care poți să o scrii într-o carte. Astfel, Ia uite cartea Speed Selling a Andrei Mihalcea, care e scrisă cu Black Car Books uh, a domnului Jerry Robert și care își și-o începe, uite cum și-o începe. I hate sales, adică urăsc vânzările. E foarte tare, dar abia aștept să o citesc. Mi se pare atât de sinceră și cred că asta aș aduce eu dacă aș avea o putere de zână în România, un aer în care îl acces pe celălalt, îl accepti așa cum e, cu sinceritatea lui, cu duritatea lui, um, fără să-l mai contrazici. Tu ce părere ai? Ceau!